city, through the city we run Running from the obvious, I'm in the town Knowing our place, we know where we belong Delivering some packages through all the town Tenemos el and I'm in love with a bitch Rompió mi corazón, I'm son of a bitch prr, prr, en su cara, ahora quien me joda a mí prr, prr, a su ganga pa' que vayan pero no entienden, son todos unos críos Estoy pensando en lo mío, pacto tuyo no mi voz No lo que yo soy, yo soy yo, no soy vos Soy el boss de la shit que yo quiero Tu puta me ve, sabe que tengo dinero Mientras más estoy jugando dentro del juego Más de ellos quieren tener lo que yo tengo I'm gonna risk my life, I'm gonna risk my life ellos que van a hablar hacemos, por eso nadie más vi Ahora sé que lo que hago nadie me lo hace prim Ahora ven ya, ven ya Nadie toca lo que hacemos con todo mi team Sacando la mierda dentro de toda esta shit Fuck que se creen pueden contra mí ah, No hay nada que me diga no shit, no prim Para qué hablar si no entienden nada de mí